Kulo nyaka kupheleyo i-Department of Education uNational uye wabiza onke amaphondo into yobana aye kwanational ayobhala i-framework ye-african languages emveni koko kwafuneke amaphondo ke ngoku ephindele e-, emaphondweni awo ayowutreyina Zonke izikolo ezithethayo iAfrican languages. Kweli phondo ke laseNtshona Koloni siye saqalisa utrainer igrade 1 teachers. There's so much discussion around ii-pictures zakhona that it's, it's, a, it's very valuable. Emveni uba sibatreyinile ukufundisa ukufunda ngengqiqo. saqonda into yobana kufuneke ngoku sibanike iincwadi zokufunda sidibene njalo ke nezi-anthologies zikafunda wande ii-anthologies ziincwadi ezivela kuvulabula ufunda wande uye wazithatha ezi ncwadi wazenza zazii-anthologies iilwimi zethu azinazo iincwadi zokufunda ezininzi so ezi anthologies ziincwadi eziza kuncedisa abantwana bethu kweli lethu iphondo ke sisixhosa abazawufumana iincwadi zokufunda isixhosa yithi ke ndikubonise ke umzekelo le yi-anthology book yebanga ye, ye lokuqala uba uyabona apha ziincwadi ezi zokufunda ezahlukeneyo eziye zadityaniswa zakwincwadi eyi-1 zezakagrade 1 sibe nayo i-anthology book yakagrey two nayo ziincwadi ezi zamabali ezahlukeneyo zesixhosa ezizawufundwa ngabantwana bebanga lesibini njalo ke nale yeyakagrade three nazo ziincwadi ezahlukeneyo zamabali ezizawufundwa ngabantwana bebanga lakagrade three sizaziprinta ezi ncwadi for bonke abantwana bethu abasewestern cape abathetha isiXhosa. So umntana ngamnye eklasini uzawube enencwadi yakhe yokufunda. Thina ke siluphondo mhlawumbi ke namanye amaphondo enza njalo asikuthandi into yokubana sinike ootushara incwadi ingakhange imidi yethu. Kulo nyaka uzayo ngoJanuwari ufunda wande for i-two days uzawube etreyina aba subject advisor on how to use ezi ncwadi. Emveni koko ke iphondo lizawurola out on how to use ezi anthology books to ootishara loo training ke izawube isenziwa ngoo-subject advisor aba bazawube betrayiniwe ngufunda wande ngojanuwari indlela endiye ndaba-excited ngakhona ukubona ezi ncwadi okokuqala amaxesha amaninzi ootishara banoxanduva lokumaneja ezi ncwadi ezininzi ezikwiilevel ezahlukeneyo kanti ngoku xa iyincwadi eyi-one enezitori ezininzi ezikwii-levels ezahlukeneyo izawunceda kakhulu indlela yokumaneja umntwana uyakwazi ukuyithatha le ncwadi agoduke nayo abantwana bafumene ezi ncwadi zintsha zisuka kwidepartment and i-advantage yaloo nto yinto yokubana abanye abantwana bakakwazi uzifundela uzawuncediswa ngumama wakhe ngutata wakhe so uzawuza nelabali ke selipractizayo pha esikolweni azolifunda pha ekhaya uyaqona wena ke xa uzive unomdla womfundela ngaloo mini ungakhetha ibali olufunayo umfundela umfundele ke ngoku wena uyaqona xa betreyinwa aba-subject advisor yenye yezinto esizayigxininisa leyo into yokubana abantwana bavunyelwe into yokubana bazithathe ezi ncwadi baye nazo emakhaya zininzi ii-collaborations esithe sazingenelela nofunda wande enye yazo ngaphandle kwee-anthologies kulo nyaka uzayo the whole of 2020 ufunda wande together with uwced sizawudivelopha imaterial yokufundisa iafrikaans okanye ke ulwimi lwesibhulu ngoba ii-results zethu zikasystemic ziye zasibonisa into yokubana izikolo zethu ezithetha iafrikaans ziyasilela ngoku ke safomisa i-collaboration with ufunda wande to develop imaterial yokufunda into esimilar to leka yee-anthologies zesixhosa So ngo-2020 uFunda Wande no-WCD baza kubhala iincwadi zokufundisa isiBhulu.